O oh, me habéis pillado en mi tarde de lectura, pero ya que están aquí puedo contarles una historia. Pero primero voy a presentarme, mi nombre es Sir James Ricachón. La historia que les voy a contar ocurrió en 1932, y trata sobre la vez que Australia le declaró la guerra a unas aves y para colmo perdió. La historia empieza con el final de la Primera Guerra Mundial, que es como la segunda pero no en plan de que Spielberg te haga una peli. Tras la guerra, el gobierno australiano dio a muchos veteranos tierras en el oeste de Australia para que tuvieran la granja de sus sueños. Oh, Suena muy bien, pero en la mayoría de casos tener tierras ahí era como cuando por Navidad te regalan calzoncillos, porque ese lugar era un páramo. Oh, oh. ¿Sabéis que era horrible también? La Gran Depresión del 29. El gobierno les dijo a los granjeros, de ahí que tenían que plantar trigo, suculento y delicioso trigo. ¿Y ahora qué hago con esta mierda? pero vamos que da igual porque a estos tíos les prometieron unos subsidios que no llegaban nunca. De momento el gobierno te ha dado unas tierras que no las querrías ni para tu peor enemigo, te fuerza a plantar trigo, y luego no te paga. Las cosas no podrían empeorar pensarás, pues te equivocas este es en el momento en que las máquinas de destrucción llegaron. Y su nombre era, Enu, para los despistados. El es como un avestruz pero como que además es una mente militar brillante. Aparte de que eran 20.000, hay otro problema. Los emúes no comen en plan como tu prima, la que mancha un poco el plato y ya está llena. Estos bichos devoraban todas las cosechas de estos pobres veteranos. Por lo que decidieron hacer algo, como eran veteranos y les sonaba todavía lo de la guerra, decidieron llamar al Ministerio de Defensa. Fueron a donde el ministro de Defensa de la época, y le dijeron que tenían un plan. Ametralladoras. El ministro de Defensa, que es este señor de la foto, les dijo que sonaba bien el tema e incluso contrataron a un camarógrafo para que grabase la espectacular victoria aunque ya os adelanto que de eso nada. La operación militar empezó el 2 de noviembre, se divisa una bandada de unos 50 pájaros infernales, ahí, acechando, haciendo movidas de pájaro. Los australianos intentaron una emboscada, entre militares y granjeros, pero fueron detectados. Claro, las ametralladoras de entonces tenían bastante poco rango, no te podías poner a disparar desde lejos, tenías que estar cerquita. Es un buen momento para recordaros que hablamos de 20.000 MVs, y además los militares contaban con 10.000 balas. Mal calculado ya de base. Total que fue una victoria inicial para los MVs. Pero los australianos tenían su arma secreta. Camiones con ametralladoras. Los emus tuvieron que retirarse hasta que uno de ellos se alzó como un mártir, que tras ser atropellado quedó atascado en el camión y este chocó contra una valla. Para el 8 de noviembre habían gastado 2.500 de sus 10.000 balas, y mataron 200 emúes. Yo soy de letras, pero esas son un porrón de balas por bicho. Al final los emues se comieron casi todas las cosechas y tras su victoria total se dispersaron como una neblina misteriosa. En el siguiente mapa verán las zonas que están llenas de emues al día de hoy, la conquista es casi total. La moraleja de esto es que nunca debes subestimar a tu adversario, y menos si son 20.000. Espero les haya gustado la historia, si es así acá tengo dos cosas que te podrían servir. No no seas mal pensado me refiero a este video y este otro. Elige alguno. ¿Qué estás esperando? El video ya terminó, pero bueno aprovecho para decirte que eres una gran persona y cuídate mucho hasta luego.